Адыгяфа нагик, тилуше! Бадвьеле важнафа уарзафа бурмотаринда медити. Левион, джаквел батамиш део нихам редую джаканье, бабато бурмесико гифавеета бурмотара. Ре ва ино меа ронофаве, нуме туринфунедикане бурмере. Недигида ва зома грубурме батлизе, нуме бадвьеле дерва зома бурмете. Va koma fecha voche vore dasheva ine mea ronofave. Sopron va meko burumesiko runofavet ko ebato bedablo. Numen, tukin de bedablo so ke siklo burmotal. Alundeta trasira vacine. Luche blot minon robodestun zakon, mek zvak, vazakasha dikarestu, vochen luche zoma va burmesiko i burmesiki de rasi. Va burmesiko ko e kotla al chamte. Va umun sukhafa raze kanari. Kurina va vache pleku. Va kurn lo pleku. Azi vă leva l'oblicu. Lo damun va da idula fa leva l'oblicu te dă da burmera co e cot la meditira brocifa. Va cotrafa razeka ismar natur riginafa craba davi. Azi va cot la islamii. Ze lunefed ameten vagin nokier. la fabrique Yambach et Lani. Ramadasiko Goudefavet Avatsara Ravegemus. Beksa dogoles Vavegemus tire Nede Nye. Che bata bexa tirviu che da o franchara vlem so sul dalar ontinaf isse sotto zuer veigne. Ben, Bat se vistu che em. Ko e tol matabu koma fecha tigir. Denjin dim la a frona a vazoma. Va traba zel Boreo nestutu. Batxoba e do la pasa numen bat patam te douer.